გამარჯობათ. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. სანამ დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ასე არასდროს გამოტოვებთ ახალ ვიდეოს ჩემს არხზე. ეხლა კი დავიწყოთ. დღეს უნდა ვისწავლოთ აი ამისი მოქსოვა. ნახეთ როგორი ორიგინალურია და როგორი ლამაზი. ასეთი ნაკსოვით მშვენიერი გამოვა პულავერი, კოსვიტრები, ჟაკეტები. რა ვიცი, რაც გნებავთ, ყველაფერი. ძალიან ლამაზია, ძალიან უცხოა და ძალიან საინტერესოა. ასე რომ შევუდგეთ ახლა საქმეს. ჭირებსი აკრებ ა დაახლოებით ახლავე გეტყვით. ესე იგი, თითო სექტორი შედგება თითო სექტორი შედგება 6 თვალისაგან. 6 ანუ მე მჭირდება ესე იგი 1 2 3 4 24 თვალი და პლუს 2 გარე თვალი. ესე იგი სულ 26 თვალი ნიმუშისთვის. საჩვენებლად. ავკრიფოთ 26 თვალი ჭირებზე. ჩაოლებრივად როგორც ვიცით აგრეთვე ისე ავკრიფოთ 26 ამ დროთი ოფიცი და პოსტაჟი პირველი ორი რიგი მოგხსოვოთ ჩეულებრივი თვლებით. სრულიად ჩეულებრივი, მხოლოდ წაღმა თვლებით მოგხსოვოთ. 1 2 3 შემოვატრიალე. და ისევ წაღმართებით ვხსოვ. მეორე რიგს. აი მოგხსოვე ჩვეულებრივი თვლებით, ჩვეულებრივი წარმართლებით მოგხსოვე ორი რიგი. შემდეგ ახლა მიყურეთ ნახეთ რას გავაკეთებ გადავიტანოთ პირველი თვალი ესე ეს თვალიც მოგხსოვოთ არა მოგხსოვოთ ეს თვალიც ახლა ნახეთ ორი ნამატი გადავახვიოთ ჭირს 1 2 მოგხსოვოთ შემდეგი თვალი როგორ ისევ გადავახვიოთ 1 2 მოგხსობოთ ისევ უკუღმა თვალი ისევ გადავახვიოთ 1 2 და ისევ ვხსობთ უკუღმა თვალი აი ასე ვაგრძელებთ რიგის პოლომდე 1 2 3 4 ახლა გვწოვთ ჩვენ რელიეფის მეორე რიგს. აი ამ წაღმა თვალთან ერთად წაღმა თვალზე გამოვკაჩავთ და ამოვიყვანთ აი აი ესე. შემდეგ გადავთ. დახტება. აი ერთნაირად 1 1 2 3 4 5 და 6 ესეთი ესეთი მაღალი ფილები უნდა იყოს 6 ცალი შემდეგ გადმოვიტანთ აქეთა ჭირზე ესე ჩავუკრი აქედან ჭირს აი ამ მაღალ ფილებში და I S I M. სამთავს გამოვიდა ნაკეთ. ესე, ისევ შემოვაცრებ ჭირს. შემდეგ სათითაოდ მოვხსოვ ამ ყველა თვალს, როგორც წაღმოთვალ. თვალ. ყველა თვალს მოვხსოვ ისე, როგორც წაღმოთვალი. 1 2 3 შემდეგ ვაგრძელებთ ხსოვას. კიდევ ამოვწიოთ ეს ტილები 1 2 3 4 5 და ესე გადმოვიტან ამ ჭრილზე ეხლა ეხლა აი ეს სამი თვალი უნდა გამოვიტანო აი აი ჩამოვაცვა ჩხრის აი მეცე მოიწובה. შემდეგ აგდელებ 1 2 3 4 5 და 6 7 8 გადმოვიტან უტრაკეთა ჭიუზე ეს ეს თვალი და ახაც უნდა მოვახდინოთ გადაადგილება თვლების ისე როგორც აი აქ დავაკეთეთ ანუ ჩვენ გვინდა რომ აი ეს სამი თვალი გადაადგილდეს იქით ამისათვის ჭიუზ ჩავო ჩავოყრიამ სამ თვალში და აი ამ სამ თვალს გამოვიტან მადლობა ადგილებთ. და თითით დავაფიქსირებ. ჩამოვაცვალ ჭხირს და თითით დავაფიქსირებ, რომ არ გადაადგილდეს ისე ვულკანი. შემდეგ სათითაოდ მოგვწო ყველა თვალს. აღმა ერთი ორი აგრძელებ ხსოვას გადმოვიტან ყველა თვალს ამ მარცხენა წვერზე და აი ასეთნაირად უნდა გადმოვაადგილო ეს თლები გადმოვაჯვარედინო ასე ვთქვათ ეს ეს ამას მოვახერხებ ახლა ასეთნაირად ჩავუყრიაქ ჭირს აი ამ სამთვალში და გადმოვიტან წინ ეს და ისევ ჩამოვაცვალ მარცხენა ჭირს ან ვაფიქსირებ თითით რომ არ გადაადგილდეს უკან სათითაოდ მოგხსოვს გუთილებს როგორ წაღმა თვალს ტი ორი ამი ამი ერთი ორი და სამი ნახეთ გადმოვატრიალებ უგულმა მხრიდან და ვქსოვ 5 რიგს. როგორც ჩეულებრივად ვქსოვ უგულმა მხრიდან უგულმა თვლებით, წაღმა მხრიდან წაღმა თვლებით. 5 რიგს. აი ნახეთ, მოვხსოვე 4 რიგი. ეხლა ვხსოვ მეხუთე რიგს. მოიხსოვა ხუთი რიგი და ვიწყებთ ეხლა ასეთივეს მოხსოვას ზევით. შემოვატრიალებთ ანუ ხვდებით ხომ, რასაც ვაკეთებ ისე იგი ყველა თვალს, ზოგ როგორც წარმოთვალ. აი ამ ამოწეულს, ზოგ როგორც აა წარმოთვალ. ეს გამოიყურება ჩვენი ნაკსოვი. ვაგზელებ ქსოვას ანუ აქედან კიდევ უნდა გადავთვალო 5 რიგი. შემოვატრიალებ. დაგსოვ. უგუღმა მხრიდან უგუღმა თვლებით, ხოლო საღმა მხრიდან საღმა თვლებით. აი ასე გამოიყურება ჩვენი ნაკსოვი. ვეცადე ყველანაირად რომ ბალსაჩინოთ ყოფილიყო ვიდეო ჩატერილი და რომ მესწავლებინა თქვენთვის აი ესეთი მშვენიერი ქსოვა. როგორც გითხარით, ძალიან კარგია ეს ნაკსოვი პულოვერებისთვის, ჟაკეტისთვის. და რა ვიცი, კარდიგანისთვისაც კარგია. კარდიგანისთვისაც გამოდგება, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ნაკსოვია. ეს რელიეფები ძალიან კარგად არის ჩასმული. ერთმანეთში ეს გადაჯვარედინება ეს ძაფები ძალიან ორიგინალურს ხდის აი ამ ნაკსოვს. ასე დამგვარად მინდა დაგემშვიდობოთ ასეთი კარგი მშვიდობიანი განწყობით. ვიდეოს ქვემოთ დააფიქსირეთ თქვენი მოწონება. რაც მე სტიმულს მომცემს, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო გავხადო ჩვენი ქსოვის გაკვეთილები. ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.